En este momento en la República Dominicana hay más de 60 mil personas viviendo con VIH y no pueden buscar empleo por su condición de salud. Eso es un problema porque necesitan dinero para pagar la renta, la comida y sobrevivir. Félix Reyes está ayudando a esas comunidades a buscar soluciones, tanto con su organización como su empresa. Mi nombre es Félix Reyes, médico de profesión, director de esta organización que es la Renacional de Jóvenes Viviendo con VIH, RENACEL. 60.000 personas viven con el virus del VIH en la República Dominicana, la cual tenemos en el programa 54.000 pacientes viviendo con VIH. Nuestra organización está en 28 provincias de la 32, dándoles respuesta a la problemática de las necesidades que se presenta. Esta población carece de un empleo, carece de un servicio de salud amigable y carece de informaciones. ¿Por qué? Por su estatus serológico. nuestra organización ha creado un plan de emprendurismo que consiste en una fábrica de detergente. Esa fábrica de detergente, lo que, como lo dice, va a fabricar detergente para que la misma persona viviendo con VIH puedan comercializar esos productos. Aquellas personas que no pueden acceder a un puesto de trabajo en una empresa, entonces van a tener la oportunidad o tienen la oportunidad de acceder a esta empresa de fabricación de detergente para la comercialización. Un 60% de la ganancia van para su sustento del día a día, Su alimentación, para que se puedan beber esa pastilla que son un régimen tan complejo. El otro 47, el otro 40% va para seguir fortaleciendo los trabajos que venimos haciendo de formaciones de líderes, creando potenciales para que otras personas, otros jóvenes, al igual que yo, puedan desarrollar la habilidad y puedan sumarse al trabajo del VIH en la República Dominicana.